Ви дивитесь це відео, по-перше, тому що ви А. Підписані. Б, можливо, тому що ви тільки зайшли на мій канал. І в цьому відео я вам швиденько коротенько розповім про те, про що мій канал і для чого. І так, друзі, ви дивитесь трейлер на одну хвилину. Мої влоги будуть про те, що про те, що я знаю, те, що мені цікаво, про те, як я живу, і про речі, якими я скажімо так, користуюсь кожен день. Як програмки, так і телефони, і пристрої, всякі різні. Лайфхаки, приколи, жарти, життя, будні, небудні, відпочинок, подорожі. Все це ви зможете побачити на моєму каналі. Дякую, що подивились, дякую, що підписались. Ставте лайки і слідкуйте за оновлення на моєму каналі.